naka yan ah. Placing alarm bomb. Pa pwede pa siya lang yung mid. Placing swarm grenade. Para hindi kagad makapasok. Here. Going B. Low yung raise ah. Yeah, mid mid mid ah. Mid mid mid. Swarm grenade out. Last player standing. Spike down B. Left, left. Por mid, Come on, I'm good. Mm -hmm. It's left. enemy Ah, puta. Puta. Sabi, sabi, sabi. Uy. Yan na. huwag ko na yan. Mm, yan na. Sight yun, sight yun. Slow, slow. Andun na. Nasa likod data to. Dito nga. Okay na na is. Okay, gandang highlight yun ah. Limang banong kalaban. <laughs> ah! Putay na yung OP! Ang layo! Tama, tama. Putay na, nakarang! <laughs>